وای مانا سمندر کانا آه وارا دریا خانا وای لکه مانا ان بود پریشانه مانا وارا پریشان کیو ہے وارا وہ مانا اج ہمارا دیاری نہیں لگائے مانا بالکل بھی پریشان کیا بات ہے اللہ مالک ہے وارا وہ مانا اللہ تو مالک ہے لیکن کپیل کو حساب دینا ہے کدھر سے دے گا حساب مانا وای چھوڑو کپیل کو سب کے چھوڑو یہ لو وارا نسوار کھاؤ وا مانا وا ہمارا نسوار ہمارا جنت 我我。اے میرا نسوار تو بس کرو وہ سمندر خان ہے یہ نسوار ہی تو ہے ماڑا ایک چٹکے نسوار کا قیمت تو کیا جانے دریا خان ہے یہ تو پٹان کا سر کٹا جائے اے مارا جلدی دینا چل چل ڈیارے پہ چلتے ڈیرے پہ وہ مارا سمندر خان ہے ہاں مارا کیا ہوا گاڑی کوئی بند کر گیا یار اوئے خبیث کا بچہ میں بھی کون ہے مارا یہ وہ کھمانا سیارہ برا برا سر آیا حاجس وہ خبیص کا بچہ طلب رسیارہ الہن وش فيك؟ يلا يلا يلا وش فيك؟ وش فيك؟ خير مدير مدير صديق سيارة شوية برا أنا في شغل طبعا طيب ليش شوف نفسك كبير ها انت سلمان خان انت إيه، مدير مدير إيه، قاري شويه بيتشي بيتشي انا يبغى قر قر قر مره انا افهم كل شيء انت ايش كلام انا افهم انا افهم مدير مدير هذا ما في كلام غلطان هذا نفر جديد عربي ما في معلومه ما ما ما, فهم. انا الحين بوريك بالحين بوريك بالحين دق على شو سمو دكانه كيف बोलेगी क्या बोलेगी पुलिस को फोन करेगी बोलेगी هو مرة اه هاي لك مرة مدير مدير مدير يلا يلا وقف وقف وقف ਮੈਡੀਕਲ मेडिकल दरिया ਖਾਨ ਵਾਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਕਲਾ ਉਹ वो ਮੜਾ ਤੇ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਕਾ हेलो ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹ ਭਰਾ ਲਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਭਰਾ ਲਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਠਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਆਏ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਓਏ ਓਏ ਪਠਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਾਜੀ ਆ ਆ ਰਹੇ ਆ ਗਿਆ